प्रसिद्ध अभिनेता अर्जुन कपूर और अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा के बीच अवैवाहिक रिश्ते बनने जा रहे हैं जी हाँ वे अपने रिश्ते को पति पत्नी का नाम देने की तैयारी कर रहे हैं और यह पता चला है कि उन्होंने शादी की तैयारी कर ली है उल्लेखनीय है कि कई दिनों से दोनों के बीच अफेयर चल रहा था जो बॉलीवुड में बड़ा चर्चा का विषय भी था उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि मलाइका 12 साल बड़ी है अर्जुन कपूर से इससे पहले मई 2017 में मलाइका ने अपनी पहली शादी से तलाक लिया था और उनका एक 16 साल का बेटा अरहान है 18 साल की शादीशुदा जिंदगी के बाद मलाइका ने तलाक लिया था उनके पति थे सलमान